Consider it done. Consider it done. Consider یعنی در نظر گرفتن و در ابتدای جمله اومده ساختار امریه یعنی در نظر بگیر it یعنی آن و منظورش اون کار است که در موردش داره صحبت میکنه consider it یعنی اون رو در نظر بگیر done حالت سوم فعل دو یعنی انجام شده کنسیدرت دان یعنی انجام شده بدونش اون کاره که به من سپردی رو انجام شده در نظر بگیر خیالت راحت باشه من انجامش میدم کنسیدرت دان انجام شده بدانش آن کار را انجام شده بدان کنسیدرت دان. کنسیدرت دان. Parents should consider children's feelings. Parents should consider children's feelings. Parents یعنی والدین should باید consider در نظر بگیرند children بچه ها آپاستروفی اس برای بیان مالکیت feeling یعنی احساس feelings یعنی احساسات Parents should consider children's feelings. والدین باید احساسات بچه ها را در نظر بگیرند. Parents should consider children's feelings. Parents should consider children's feelings. It appears that Bob is a student. It appears that Bob is a student. It یعنی اون اون چیزه که داره در موردش صحبت میکنه یا کلیت ماجرا appears یعنی ظاهر شد به چشم اومد مشخص شد اس سوم شخص گرفته و برمیگرده به it در اینجا فاعل جملمون it پس it appears یعنی مشخص میشه that که باب is است یک student دانشجو It appears that Bob is a student. جمله و عبارت اینه برای یادگیری خودتون در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید تا خوب یاد بگیرید. It appears that Bob is a student. مشخص می شود که باب یک دانشجو است. It appears that Bob is a student. It appears that Bob is a student. They suddenly appeared from nowhere. They suddenly appeared from nowhere. They آنها suddenly suddenly یعنی به طور ناگهانی appeared حالت گذشته فعل appear یعنی ظاهر شدن در زمان گذشته appeared یعنی ظاهر شد یا ظاهر شدن در زمان گذشته from از nowhere where یعنی جا یا جایی که nowhere یعنی ناکجا جایی که نامعلومه they suddenly appeared from nowhere آنها ناگهان از ناکجا یا ناکجا آباد ظاهر شدن یه دفعه سر و کلشون پیدا شد عزیزان اگر واقعا میخواید یاد بگیرید هر جمله و هر عبارت در این درس رو در قسمت کامنت بنویسید برای اینکه اعتماد به نفستون بره بالاتر و حتما با صدای رسا تکرار بکنید و نحوه بیان خودتون رو ضبط بکنید صدای خودتون رو ضبط کنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه کنید تا بتونید اشتباهاتتون رو پیدا بکنید و اونها رو رفع بکنید که منجر به یادگیری موثر و مفید شما عزیزان بشه جمله و عبارت مونین با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم They suddenly appeared from nowhere آنها ناگهان از ناکجا ظاهر شدند They suddenly appeared from nowhere They suddenly appeared from nowhere I actually do not know anything I actually don't know anything. I man actually در حقیقت یا در واقع do not know نمیدانم do به علاوه not فعل کمکی به همراه not به علاوه know دانستن یعنی I don't know من نمیدانم I actually don't know یعنی من واقعا نمیدونم چی رو anything any یعنی هر thing یعنی چیز anything یعنی هر چیز I actually don't know anything من در واقع چیزی نمیدونم من هم نمیدونم غیر از اینکه باید تمرین بکنم روش تمرین چطوره اینکه همین جمله و کل جملات این درس رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا تکرار بکنید I actually don't know anything من در واقع چیزی نمیدانم I actually don't know anything I actually don't know anything. Tell me what actually happened. Tell me what actually happened. Tell یعنی گفتن و در ابتدای جمله اومده یعنی بگو می به من یا مرا Tell me به من بگو What آنچه یا چه چیزی Actually در واقع یا در حقیقت happened happened گذشته فعل happen یعنی اتفاق افتادن در زمان گذشته what actually happened در واقع چه چیزی اتفاق افتاد tell me به من بگو جمله و عبارتمون اینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با صدای رسا تکرار می کنیم Tell me what actually happened به من بگو در واقع چه اتفاقی افتاد Tell me what actually happened Tell me what actually happened. We are buying clothes for winter. We are buying clothes for winter. We are buying یعنی ما داریم میخریم buy یعنی خریدن و در اینجا در حالت آینجی اومده یعنی ساختار حال استمراریه یه کاری در زمان حال در حال رخ داده و یک مدت زمانی رو به خودش اختصاص داده We are buying ما داریم میخریم چه چیزی میخرید؟ Clothes Clothes یعنی لباس ها البسه for برای winter زمستان جمله و عبارت مونین با هم در قسمت کامنت بنویسیم و بگیم که داریم چیکار میکنیم We are buying clothes for winter ما داریم لباس برای زمستان میخریم We are buying clothes for winter We are buying clothes for winter What did you buy? What did you buy? What یعنی چه چیزی یا آنچه did گذشته do و برای بیان زمان گذشته با استفاده از فعل کمکی did buy خریدن What did you buy شما چه چیزی خریدی رفته بودی اون فروشگاه چه چیزی مثلا خریدی جمله و عبارتمون اینه با هم می نویسیم و تکرار می کنیم What did you buy شما چه خریدید What did you buy What did you buy? We are probably right. We are probably right. We are یعنی ما هستیم. Right حق یا درست. We are right یعنی حق با ماست. حالا میخواد با قطعیت نگی که حق با ماست. میخواد بگه We are probably right. احتمالا حق با ماست و قطعیت نداره. جمله عبارتمون اینه با هم بنویسیم و تکرار کنیم We are probably right احتمالا حق با ما است We are probably right We are probably right You probably think I am crazy. You probably think I'm crazy. You شما probably احتمالا یا شاید think فکر کنید I am crazy یا I'm crazy من دیوانم crazy یعنی دیوانه تلفظ درستش رو دقت بکنید crazy نیست crazy یعنی دیوانه You probably think یعنی شما شاید فکر میکنید. I'm crazy من دیوانم You probably think I'm crazy شما شاید احتمالا فکر کنید من دیوانه ام. You probably think I'm crazy. You probably think I'm crazy. The human mind is magnificent. The human mind is magnificent. human یعنی انسان the آرتیکل THE اشاره میکنه به اون چیز مشخص و در اینجا mind ذهن the human mind ذهن بشر is است magnificent بسیار لغت با کلاسیه magnificent یعنی عالی بی نظیر the human mind is magnificent قطعا همینطور ذهن انسان عظیم و عالیه و چقدر موثر و مفید میتونید از ذهنتون در جهت یادگیری و رشد خودتون و افزایش توانمندی هاتون استفاده بکنید تا از رهگذر افزایش توانمندی هاتون دنیاتون تغییر بکنه جمله و عبارتمون اینه با هم می نویسیم و هرگز فراموش نمی کنیم که The human mind is magnificent ذهن انسان عظیم و عالی است The human mind is magnificent. The human mind is magnificent. Some parrots can imitate human speech. Some parrots can imitate human speech. Some یعنی برخی یا بعضی. Parrot یعنی توتی. Parrots یعنی توتی ها. Some parrots یعنی بعضی توتی ها can می توانند imitate imitate یعنی تقلید کردن ادا در آوردن human انسان speech speech یعنی گفته یا بیان انسان some parrots can imitate بعضی از توتی ها میتونن تقلید کنن human speech گفته یا بیان انسان رو some parrots can imitate human speech بعضی توتی ها می توانند صدای انسان را تقلید کنند. Some parrots can imitate human speech. Some parrots can imitate human speech. Can we wait here? Can we wait here? can we یعنی آیا ما می توانیم we can یعنی ما می توانیم و can we یعنی آیا ما می توانیم چه کار بکنیم wait منتظر شدن یا صبر کردن here اینجا can we wait here یعنی آیا ما می توانیم اینجا منتظر باشیم قطعا میتونید ولی پیشنهاد ما اینه که در قسمت کامنت ضمن اینکه منتظر هستید همین عبارت ها و جملات رو بنویسید و با صدای رسا تکرار کنید تا خوب یاد بگیرید جمله و عبارت مونین با هم در قسمت کامنت می نویسیم و تکرار می کنیم Can we wait here? آیا ما می توانیم اینجا منتظر باشیم؟ Can we wait here? Can we wait here? Do not hurry. I am waiting outside. Don't hurry. I'm waiting outside. Do not یعنی کاری را انجام نده. Hurry یعنی عجله داشتن. Do not hurry یا مخفف شده Don't hurry یعنی عجله نکن. I am waiting. من در حال انتظار هستم. ساختار حال استمراری یعنی در حال انتظار هستم. کجا؟ Outside. Outside یعنی بیرون. Inside یعنی داخل. outside یعنی بیرون I'm waiting outside من بیرون منتظر میمونم جمله و عبارت اینه با هم در قسمت کامنت مینویسیم و تکرار میکنیم. Don't hurry I'm waiting outside عجله نکن من بیرون منتظر میمانم Don't hurry I'm waiting outside Don't hurry I'm waiting outside That car served me right. That car served me right. That یعنی آن کار خودرو یا ماشین served گذشته فعل serve یعنی خدمت کردن یعنی خدمت کرد served me به من یا مرا right به درستی یا به حق That car served me right اون ماشین به درستی به من خدمت کرد و مثلا به من سرویس داد در طول سالیان به من خدمت کرد دمش گرم و دم اون کسایی که خدمت میکنن به بشریت مهندسین، مخترعین و کاشفان که باعث میشن بشر بتونه بهتر و راحتتر زندگی کنه دم همشون گرم و دم شما هم گرم که از رهگذر یادگیری انگلیسی دارید مسیر زندگیتون رو عوض میکنید جمله و عبارت اینه با هم می نویسیم در قسمت کامنت و با صدای رسا تکرار میکنیم That car served me right آن ماشین به درستی به من خدمت کرد That car served me right That car served me right What time will dinner be served? What time will dinner be served? What time یعنی چه ساعتی یا چه زمانی will برای بیان زمان آینده dinner شام be شدن یا بودن served served یعنی سرو شدن یا خدمت رسانی کردن dinner will be served یعنی شام سرو خواهد شد what time will dinner be served شام چه ساعتی سرو خواهد بود یا شام چه ساعتی سرو خواهد شد what time will dinner be served what time will dinner be served What time does the market open? What time does the market open? What time یعنی چه ساعتی یا چه زمانی does فعل کمکی برای سوالی کردن در اینجا اومده و مشخصه که به سوم شخص داره اشاره میکنه The market اون بازاره یا اون فروشگاهه یا کلن بازار سهام مثلا does پس به این دلیل استفاده شده که فاعلمون the market open یعنی باز شدن What time does the market open? بازار ساعت چند باز می شود؟ What time does the market open? What time does the market open? Are you sure there is a market for this product? Are you sure there's a market for this product? Are you sure یعنی آیا شما مطمئنی there is وجود دارد a market یک بازار for برای this این product product یعنی محصول are you sure آیا شما مطمئنید there's a market for this product برای این محصول بازاری وجود داره بله ما مطمئنیم که برای کسی که انگلیسی بلده بازار همیشه وجود داره و بازارش گرمه و خواهان زیاد داره ای کاش شما هم در تمرینات شرکت بکنید یک بار برای همیشه لغت ها و جملاتی که در این درس خدمت شما تقدیم میشه رو یاد بگیرید و به ذهن بسپارید جمله و عبارت مونینه با هم در قسمت کامنت می نویسیم و با هم تکرار می کنیم Are you sure there is a market for this product؟ آیا شما مطمئنید برای این محصول بازاری وجود دارد؟ Are you sure there's a market for this product? Are you sure there's a market for this product? Our neighbor died when I was five. Our neighbor died when I was five. Our یعنی مال ما neighbor یعنی همسایه Our neighbor یعنی همسایه ما died died گذشته فعل die یعنی مردن در زمان گذشته when وقتی I was من بودم five پنج ساله When I was five یعنی وقتی که من پنج سالم بود Our neighbor died همسایمون مرد یا فوت کرد Our neighbor died when I was five وقتی پنج سالم بود همسایمان مرد Our neighbor died when I was five Our neighbor died when I was five. I am dying to be with you. I'm dying to be with you. I'm dying یعنی من دارم میمیرم دور از جون شما to که be باشم with همراه با یا با you تو I'm dying to be with you من دارم میمیرم که با تو باشم از این حرف عاشقا زیاد میزنن نه البته این یه اصطلاح طبیعتا یعنی من خیلی مشتاقم که با تو باشم ولی خب به حال I'm dying to be with you من دارم میمیرم که با تو باشم I'm dying to be with you I'm dying to be with you